Салам аламай күн бар Де Дебу эфирге тахсып атам ратта номно сайын келле оннотон бүгүн э, бу бастадан турнутун мандык штукалаг олоробун э, микрофоннах жоннор тун микрофоннах саңар дилдерете ханныгары телефоннар көттөн эхиллебетете буднинага кепсәннерим оннотон боро баламын мандык микрофон уллум оннотон саңаран көрөм елдерін хиллерин э, комментарийге хуриярын онутун микрофон оғоқ манна бәм білейін видео тұттахар бұтым онтукай бын бұл ютуб каналға әме көддірі тария оннутун микрофон оғоқ болар оннутун қайта үшөйдіге хиллерін бахарын әтеқіп болла маннутун бұл блин сәрі ербінен тыңырым көтірі эхилле олорор болуқтақ онанте айдақ болар тезе көрдік дубуллабаккейин сразу кепсе бастатан турунтун жеға э, хатан олорон э, эпикке сытарда сылалаға бет рахнай позаларга барытыгар хатан көрдүм оннуттан ютубта батактарап өтөбүттемин мындык ютубка э, чугаганырабын оннуттан бу бәм тугу тахараргынын жир буллака бу бәгаһа посылка туппутум посылкам буллагана граница таһаптан казахстантан кэлбите олоно Э, жаа кихин карбын көддөрөргүнөбүн анан болкоюн көрөрүн бубуллагына бир казакстантын жар тон ага догордоокпун тон бул бу саас тихен білсе э, билсибитим манна ютуб каналлага эме эркин эверестептен бир блогер ол бар эме саха итегалей негинте индик тухтары бул каналга таркатар YouTube ютуб каналытын эркин эверестептен балады намекирен цурттарарын кенеме бұл Қазақстан э, жонын күтті братский народы ден әме бәйтендик өлбөх э, видео ролик бөтө тахарар ону бұл көрөрүн бұл кыжыктааны бу казага кытта билсек биттен казахстан қазақтар бу казахтар уны сахалар дехайн э, тылбы толох биребит бу бит уру кыжык браты народтар бололара манан көстөһөддөр тақыджық кеннер бұл кәннеке э, религиялары олариян тон беге олар батақ боллақ бетте оны кеннер тон туқтараме баллар енді религия бутын төттүрүү тенгирианствага бүтін бүтүн ады диржоннор эти Қазақстанға тон билген оттон кыжык билген ислам бола адялар булла үксүлөрө онуттон багар ханныгар эке мастагана киндер эмет таханы эмет төрүк урукку былыргы итагаллер эреме тенгирианствага төннөн тиен келер кемнере бар болуға демин хайдары эренебин бұжоннор бут э, бұл билсеен көрсен кепсетен білсебитим кыджыктаганы бәлерин тылларын хам үйберерим жана тылларын бұл бәлерін дойдуларын егер бәлерин тылларынан хаңаралар интигендере кехини үйердер э, бу даже тынник э, эдер итчат холубурнучалы кепсетейин турар кырдас састаахты таким бар багар э бәгат омукутман хаңарын ден индик биле мөгөн ди кайынду этен ааллар эбит онотон оскололары дагы индик нуча осколо тахолубура билген ите актобе актобе ден балах эте коракка бир нуча осколота бар дир онна барта бәлерин тылларынан оскола оскололар ондуктар эбит онто беге буллагана Э, тон ургургаттан Россиялар дохбытте СССРтан алан кеннер ме СССР итекендиттен агаяк бехенче хыл олар бу футболлар ме бәбит тылбытын умнох те диллер. Онуттан хатати Россиятан рахсаннар э, тылларын сөргүтен билим бәләрен тылларынан кепсете хаҗар омуктар. Онтон беге билген тон хомайога хен караголар бутун көрдөх битне э, кеһи хомайор тогы җитерәтте бу тылбытын Хүтерен ағайырыр күрдік бұт қайдар өттін. Кистер бұтақ хүтерен әребек бұғылақ. Оны қайдар өтті бұт өріпіттер кәдік бәбә бітін өйіхен өргенмәкке қаябақ кәттін. Хақалы үксүн хакалы хаңара хатых бытыннады. Холур блинтын интернет үйетигер кәчек оғылар түргенне кылыналлар. Бу интернет көрөр боландар YouTube болун, Instagram да болун. Эти TikTok ен барда оғы кеннере бартын учалылар. Аны туран YouTube канал сақалар кеннере баллар. Даганы онна олура бәм оғылар бунан ылан көрөр өп боллақ бына. Онна чаха олар баттыр. Тети көрдік, ұнытты бұл қолуыр білген туғыра челлендж бола тұрар, қолуыр кіроғыны еннегер мендегі аспағаты ұран бараннар төрөпүттер қамныгыры біреме тақсан бараллар, маны тыытыма семе кәлләқ біне бейді хейқ біттен. Әтінде үксігер бары сақа қолыр, херейдәғ оғылыр, төріпіттер ханалары дағаны биремит сақылы тұл бұталлар, э, олар семе оны жа нучалы кәпсән керен бараллар ити оғооттон неме нучылы үйдүр нучылы хаңарар болан ити үстәк түөттәк бестәк оголор тенник иккилях тоо болон сөп энник нучылы хаңара жаллар онан жеттен бу э, казахстан жонун кытта билсек биттен оттон хайдара кеһи итинник бәлерин омуктарыгар э, болгомтону урар жоңго э, тахайдары ымсыырабын да яхахып онуттан мен колубур бэм хага аймага енді каңара хаджара бит оллар кехе улханнык кен туттар жону булук битете аны тоти кехелин билсек биттен колубур манды кыратык токтонылыкпын багарабын бу сыламаламай күндеңе этинде мөлбак кехе <laughs> бу тукту каңардын дечилер били салам алейкум деби курду каңардын ден әтелілер ендік болбат аламай күн сыламынан дечилер ороктор көндөрөннөр Онуттун мин бастатан турунник быһарын урьячыбын, хаһан бар э, комментарийге онно тугу минник сылам аламай күн детеха коридур киһи э, аламай күн сылама дир. Бу беги төрүт булыргы өбөгөлөр бит туттан келбит алгыстылдыра болар ити. Ону боллагына ете тыллар тустарынан мин ити казах э, догорбын кытта мекепсете хаджыбытым. Онно кихим этеринен бу бәтәнник салам алейкум дейрін Қамтан кәлбітін премьерна білер гынан баран бұл ис ес өйді бүлін атан бұхарар қоқ. Бұхары Бұхарыта қоқ дейір. Алла бұра, бұл сылам аламай мен қаз бейді тылдарынан мамдық бұхар олақ ба. кехім. Это значит, бұл оттуда егіттен кәлбетті олабеттен кехім сөбілер. Оннаттың білеген кехім мен кітті Сылам аламай күнден э, күн айы ватсаптыр дағыны инстаграмныр дағыны аны мен қорыйдамын аламай күн сыламай дебен әбетер бастан мен саңарар ба сылам аламай күн дебен кейім аламай күн сыламай дейір Тянон эте көрдік э, бұл хақатылы болырын өйден кебехин оннуттан улганны күттөнне меккихи игин болбатын бұл күдіктағыны өбігілер бит алғыстыра әдер. Оннуттан бұл кейбиттен итимарын әппитем курдук ымыйын он төрдүс күнүгер кихимте эяка посылка ыктары өппинден миннигес ыытым дете оннуттан миннигестер ыытта онтукая бу бэҕэһэ э, бесейин үһүс күнүгер тиен келле олата те хүрбэтче күн айаннаан келле э, казахстантын э, мин хана барыттын хүрбэтче күнден турген эбит тоҕо жетерген аспыкка бу москва кураттан Э, мен заказ оңорор бар ыйттын э, урдук айынан келбите Оны бұл Қазақстан күрдік хер. Эме Москваны энергиян кәлеребіт. Оренбург атақарын, онтон Оренбургтан Москваға барар, онна Москваттан Еренгерейге келер Әбіт. Әтеннік те күрдік. Үш аңар кейілләқ посылканы тутаммыт Баға оғылыр кытта посылка бытан астыбыт бұт. ол посылканы ағар бұл видеоға тағардым. Оны өтті көрін, онна сәрген онуттон эме ютуб каналга э, тон хайдара такка таабыкки өлбөх бул бу бээбитите албит туһунан таркатан Дете көрдүк тугу көрүн посылкабытын распаковка дияхайын жара доктор билим бул Казахстантан барым э, посылка кыптырым барым почтатан улан келем онна бу жагы бирге распаковка болор Онна жай көрөн кебейин тоқ миннигес үлкүттөрүн э, казахстанской казахстанские сладости көрөбү көрөбү кандай кандай 날씨 비긴 내 매래 돼. 라이 비긴네. 응? Böyle zaten bir tek var şimdi. Bu. Bu tuğ. Bu intemde. Hoppa. Güzel. Gel. Та-дам! на А салфетка? Сладости! А? Ту! Шоколадка! Э, салфетка! Шоколадка закрыли? Ну, салфетка! Эй, флоток! Флоток! Была, да? Салфетка. Салфетки бумажные для сервировки стола. Ага, для сервировки стола. здесь Бұл узорда Как-то подальдровый. Ахо-хо, маленькая семечка. Ты! Кулечек тинда. Так, мана, где он на выходе Деньги. Деньги. А, вот казахский. Казахский хочу тохта. Шоколад идет. Угу, шоколад ушла. Так, вот вы. У, творами печенье. Вафля. Вафля. Вафля. Подарок первокласснику. Первоклассник барды. Ох, ох. Архан. Архан бар. Кимеха? Ким это ем брата? Андрюша. Андрюша. Андрюша. Лимон. Лимон. Товары лимон. Пакет. Барта Казахстан. Пакет. Так, вот вы. карамельные. Рахат. келер Так, Казахстан. Казахстан ден Барда, ага, Казахстан, ден бар. Россияға Россия ден оқ. Россия ден. Несправедливо. Хас ұстаған бес бес плитка шоколад алох үйтпеймін мен неге шоколадқа аны тұрған алас мелочь жоқ қорықтақты а короче ты күшік казахстанский а ты ай лашар Мешок из картона. Надо Ты... Прости. тоғыры бар тоғыры шоколад абрамахи тоғыр маржи бар А? О, Ага. казахстанский премиум. Россиянский. маннык эме туора шоколад быһылах онно буме марыны тохутты Яба бите хек онны битте тохты тохутты Сахалы тухарам. Кусты Ya, orada Sakalım bakıyor ben dolaşıyorum. Yanına. Yanına kendine ne Bu. Koydu. Köpeği anladı. Bu var. Bak hele duruyor. Köpeği köy. Köpeği dinden kalkar diye. Töbe töbe töbe diye köy. Töbe töbe töbe diye. Köpeği dinden kalkar. Töbe getirdiler. Toh. Bu. Pislemiş kalan ama. Hakikaten korar. Hı hı. И is moet ook goed doen met mijn ham. Ja, toen start je. Doei. Бопа. Дэ тестэ бодох та дуурай. Богатаа юм. Хм? Э чи дур богатаа юм бодох та. Төвийн. Яа. Имэ. Гади попа. Тус чи бодох та. Бастыгым билет. Да хами билер тохут быдер балаки. А Бұл вафля, вафля, вафля, вафля. Я мана Я Ой, брат, Эфирге Қазақстанға Казахстанга эме посылка гыдар бу Бұл именно маннык миннигестере түнүлдөгү наха российская наха папут полу туга комментарий бартын мен страница барме подпискалах онтон туга мен баграр